Szukasz pomysłu na biznes i na życie. Skorzystaj z diagramów Vena, na przykład w taki sposób, jak radził Jim Collins, rysując trzy okręgi. Co jest Twoją pasją, w czym możesz być najlepszy na świecie, za co ludzie zapłacą i potem szukanie swojego głosu na przecięciu tych trzech obszarów. Czy jak w moim przykładzie, co lubię, potrafię, inni zapłacą. Lubię mówić, doradzać, spotykać ludzi. Potrafię nawiązywać kontakty, planować je, znajdować rozwiązania. Ludzie płacą na przykład za szkolenia i uczenie innych i za zarządzanie przeze mnie projektami. Czyli szukając mojej drogi na przecięciu tych trzech obszarów, wymyśliłem, że powinienem szkolić z zarządzania. Możesz pójść tym samym tropem, czyli nazwać obszary lubię, potrafię, inni zapłacą. Możesz użyć innego nazewnictwa, pasja, kompetencje, budżet, albo misja, przewaga konkurencyjna, przychody. Tak czy inaczej, ważne, aby ująć te trzy obszary – czyli obszar swojej pasji, obszar tego, co potrafię robić i obszar z tego, z czego potrafię się utrzymać. I po połączeniu tych obszarów dostaję swoją własną, unikalną ścieżkę, na której warto budować.